What's up? My naam is Leon Els en vandag gaan ek vir julle vertel hoekom ek perfek is vir trap. Dis my huis. Eerstens, ek het baie ondervinding aan hoe mense uit my huis uit jaag. Dis 'n nice huis. Maar uh, het jy nie al gedink 'n bietjie om jou skorrel gedrag te pak nie? Wat sê persone het nie eers melk vir koffie nie. Ooh. Hierdie is bad van swy. My bure love my. Lyf stil. Die inside joke wat ons mekaar het. Bly stil. Ek haat jou. Ek wens jy het nie gebly nie. Ek is 'n natuurlike musician. So as dinge bietjie tens raak in die huis, boem, gee my my gitaar, ek kom hier almal. Hierdie song wat ek self geskryf het. Captain's bandy silent. Captain's sigh is my name. Okay, ek het dit gesteel. Ek dink die prys geld is nogal skool want uh my kredietkaart is besig om 'n baie groot probleem te raak. So eh, ek is akteur, so ek kan met mense se koppe smokkel deur verskillende karakters te speel. Watch. Sak. Ek gou daarvan om mense te wees en uh wat beter as 50 van hulle. Hoekom nog? Hoe sal ek goed wees vir die show? Het ek al gesê dat my kredietkaart uitgemaks is? OK, maar ernstig nou. Ek dink dit is 'n great konsep om na Suid-Afrika te kom. Ek dink die mense gaan dit love. Ek dink dit gaan verskriklik snaaks wees. Ek dink dit gaan vol drama wees. Ek dink dit gaan baie fun wees. Ek hou daarvan om fun te hê. Ek hou daarvan om mense te entertain. Ek hou daarvan om myself te challenge want dit gaan 'n challenge wees. En ek dink dit sou great wees om deel te wees van so 'n unieke geleentheid en so 'n unieke show wat mense nog nie gesien het nie. Ek hoop julle het my video geniet. Baie baie dankie dat julle gekyk het. Sien julle weer.